mrak. Laki to, ti si prvi druži? Znaš kako kaže moj prijatelj? Kibicere, hladan, odliva znoj. Jebo, Prvi. Gdje ode prvi E, ja Čak da živi preko e, e, e, znam da otišao prvi, ali ne znam šta <laughs> Laki je prvi trofejni. Ovo? Sad nas nema šta. Zanimljiv je mi, lep. Laki smiješ da se smiješ. Pravi za pucanje. Ne znam da bi se ja smijel, ovo treba platiti. <laughs> Fiksno, brate, kako fiksno. Je, kako je meni moj brat Mile pre par godina rekao? Pa Bato, ti si odlučio sebe da počastiš. A, bato se lepo počastio. <laughs> bato se... štedeo tokom koronavirusa, <laughs> tako da se nagradio lepo, boga Sve što nije išao u kafanu. Bato, čestitam. Da bude još ovih trofejnih. Ovo je prvi. Dobro ispalo na kraju. Odlično. Kako smo trebali izašao, smo planirali, tako da. Wild Serbia rules. Nije uspio da istera isto. Pa ne gledam zube, sad kad smo gledali. I Vidi ga ovaj, koliki je bok ti je. Po zubima i po ružama i po tome rekao bi da je šesta godina. Da je neki list stavimo preko rupe. Eda olyan meccsen? Nem, hogy... És ti most úpani rúgod, hogy van is? De. Egybe térjük.